我等的花都谢了，好歹让我吃一个嘛！行呀，弟弟。 太强。 两倍八万三倍两倍三倍两倍二条两倍五条三倍八万两倍二条三倍 小心，我听牌了。 两倍，也是三倍，八筒，一倍，啊，中，五倍，野指两倍，八筒，野三倍，五条，两倍。 两倍，节奏。三倍，红中。五倍，终点，五倍。么事啊？快点打噻！野神。两倍。 两倍，三倍，东园一点红，一倍，东园一点红，一倍，从中，一倍，百把，两倍。 양배 第二条。 两倍，娃娃，二条。两倍，三倍，全中。五倍，五条。五倍，二条。两倍，娃娃，五条。三倍，条。两倍。 两倍，二条，三倍，两倍，两倍。 哈哈，前奏六倍，八前奏十倍，两倍，三倍，四倍，哈哈，前奏六倍，开发八万。 两倍。 两倍。